YouTube channel Breakliance Official and today I'm going to teach you breaking step आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ब्रेकिंग स्टेप ये स्टेप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो स्टेप जरूर करता हूँ और आप लोग भी जरूर करेंगे so without wasting a time let's start a tutorial man nothing can stop me I am all the way okay guys सबसे पहले आप लोगों को ये पोजीशन में खड़ा रहना है उसके बाद आप लोगों को राइट पैर को इस तरह से किक करना है ओके okay? किक और रफ मैन किक रखकर साइड ओके राइट पैर को आगे और अपने पोजीशन में उसके बाद लेफ्ट पैर को साइड में किक करना है इस तरह से वन टू थ्री सेम से दूसरी तरफ वन टू थ्री ओके और अपने हाथ को one two three one two three जब भी आप ये मूवमेंट करेंगे तो आपको बॉडी को साइड में रखना है साइड साइड में रखना है वन टू थ्री एक बार फिर तो देखिए one two three four five six one two three four five six और अपने बॉडी को ज़रा थोड़ा सा आपको बैंड करना है इस तरह से ठीक है आपका बॉडी लैंग्वेज के लिए आपका ये अपने अपने पूरे बॉडी को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से बैंड करना है फिर से देखिएगा हाथ आगे आगे पीछे और साइड आगे पीछे और साइड ठीक है पैरों के साथ first right leg one two three four five six one two three four five six okay right पैर को आगे ले जाना है रखना है और साइड में लेफ्ट पैर को किक करना है उसके बाद सेम स्टेप लेफ्ट पैर को आगे किक करना है रखना है उसके बाद राइट पैर को साइड में किक करना है इस तरह से सभी मूवमेंट अपने हाथों के साथ करना है हम लोगों को इस तरह से ठीक है start one two three four five six आपको इस ये स्टेप थोड़ा मैंने फिर कहा है आपको इस थोड़ा बैंड करके करना है ठीक है बैंड करके बॉडी को थोड़ा थोड़ा बॉडी को थोड़ा ग्रुप जैसे आप ग्रुप करते हो जैसे ग्रुप उस तरह से आपको बॉडी को थोड़ा बैंड करना है क्योंकि आपका जो बॉडी का एक्शन होता है ना जो बॉडी का एक्शन उसको आपको ब्रेक एक, एक ब्रेकिंग बी बॉय की तरह देखना बी बॉय और बीगो की तरह देखना है जब भी आप स्टेप करते हैं तो आपको बी बॉय और बीगर की तरह दिखना है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको इस तरह से नहीं करना है ठीक है आपको थोड़ा ही स्ट्रेट बॉडी थोड़ा थोड़ा सा बैंड हाथ को आगे वन टू इस तरह से करना है तो फिर से देखिए एक बार स्लो मोशन में one two three four five six one two three four five six Nothing can stop me. I'm all the way. Okay एक बार देखिए साइड से देखिएगा आपको ये किक करना है ठीक है हाथ को आगे किक करना है रखना है और साइड में फिर से देखिएगा राइट फुट ठीक है लेफ्ट फुट आगे रखना है और आपको अपने हाथ के मूवमेंट से तो पैर को भी चलाना है इस तरह से ठीक है Nothing can stop me. I'm all the way. ऐसे को आगे रखना है पीछे उसके बाद साइड में लेफ्ट पैर को फिर से आगे रखना है और राइट पैर को साइड में ठीक है वन टू थ्री फोर अच्छा तो फिर बीट पे करते हैं एक बार Nothing can stop me. I'm all the way. Nothing can stop me. I'm all the way. Okay, guys, thank you so much. I hope you still have a good time. I are breaking, a especially. ये स्टेप beginners' के लिए जो भी अभी अभी सीख रहे हैं ब्रेकिंग उसके लिए ये स्टेप बहुत ही काम uh, there are so many top rocks. इन ब्रेकिंग बट ये स्टेप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं ब्रेकिंग करता हूँ तो ये स्टेप ज़रूर करता हूँ ये स्टेप तो मेरा फेवरेट स्टेप है गाइस कसम से एंड आई होप आप भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से करेंगे ये स्टेप एंड आप लोगों को कोई भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ गाइस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हैं ठीक है गाइस एंड आप लोग को कोई भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो ज़रूर कहिएगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बना सकूँ कोई भी डांस का कोशिश करूँगा मैं एंड अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से फिर से मैं नए नए ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगा please please guys don't forget to like share and subscribe my channel okay अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए bye bye take care and या Peace out Nothing can stop me. I'm all the way.